My mamy to coś, czego nie ma tu nikt My mamy to coś, czego nie ma tu nikt A my mamy to coś, czego nie ma tu nikt Czego nie ma tu nikt, czego nie ma tu nikt My mamy to coś, czego nie ma tu nikt My mamy to coś, czego nie ma tu nikt A my mamy to coś, czego nie ma tu nikt Czego nie ma tu nikt, czego nie ma tu nikt ja mam to coś, ona znowu zerka na mnie Dobrze wie, że wylądujemy w wannie Chodzę do klubu, bo to nie jest jeszcze after Najpierw balet, potem twoje ciało sprawdzę, ej Dawaj tu do baru mała Noc jest jeszcze długa, do wydania mam fusiana Reszta nie spierdala, barman robi zalokaja Twój zapach odurza, to jest Dolce Gabbana Ja siedzę w rejbanach, oni patrzą się na nas Ty już lekko pijana, dawaj na parkiet lala Potem hotel mam w planach Przy mnie nie ma dziś spania robię tu na pokaz Twoje ruchy kociak dają euforię jak koka Zamówiłem taksy, no bo plącze mi się mowa Czeka apartament, a ta scena finalna Mamy to coś, czego nie ma tu nikt My mamy to coś, czego nie ma tu nikt A my mamy to coś, czego nie ma tu nikt Czego nie ma tu nikt, czego nie ma tu nikt My mamy to coś, czego nie ma tu nikt My mamy to coś, czego nie ma tu nikt A my mamy to coś, czego nie ma tu nikt Czego nie ma tu nikt, czego nie ma tu nikt Mam to coś, czy możesz marzyć klaunie Jak dżentelmen pierwsze drzwi otwieram w takcie A po drodze jeszcze odwiedzamy żabkę Carlo Rossi, no bo został tylko tausend, wiesz Wyjebany ma w ten cash Wino wypijemy z gwinta do hotelu, trochę jest Na ostatnim piętrze pokój, to nie będzie dirty dance Przy widoku na to miasto uprawiamy dirty sex, ey eh? Potem palimy ten jazz Dzwonię na room service, bo alkohol zaraz skończy się Karta hotelowa biała, ona pyta co jest pięć A za dwie minuty uśmiechnięta oblizuje się Ej to tak jak weekend jest Miałem już pasować, ale ona dusi mnie Koronkowe stringi, no i bardzo klei się Bo oblewam ją szampanem, a to moje to coś, czego nie ma tu nikt My mamy to coś, czego nie ma tu nikt A my mamy to coś, czego nie ma tu nikt Czego nie ma tu nikt, czego nie ma tu nikt My mamy to coś, czego nie ma tu nikt My mamy to coś, czego nie ma tu nikt A my mamy to coś, czego nie ma tu nikt Czego nie ma tu nikt, czego nie ma tu nikt My mamy to coś, czego nie ma tu nikt My mamy to coś, czego nie ma tu nikt A my mamy to...